Ivan. ඉතින් My Hunger Cafe හිතුවා විශේෂයෙන්ම ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලීම පරිදි අපි කලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ page එක YouTube එක හරහා අපි grammar නේද ව්‍යාකරණ උගන්වනවා වචන ඉගන්වනවා විතර ගොඩක් දේවල් අපි ඉගන්වනවා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඉතින් කාලයක් ගොඩක් වෙනත් වැඩ එක්කලා කාර්යබහුල වෙච්ච නිසා වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා. නමුත් මෑතක ඉඳලා අපි මාසෙකට එක් වරක් live එකක් දෙනවා. live එක හරහා අපි වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන එක දැන් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරමින් පවතිනවා. කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හිතුවා පුංචි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනි කියලා ගොඩ දෙනෙක් මට ඉල්ලීම් කරන නිසාම විශේෂයෙන්ම KIP එක දැන් ගොඩක් අය අතර ටිකක් ජනප්‍රියයිනේ E74 මාරු කරන්න KIP කියන විභාගي කරනවා. ඉතින් KIP එක කියන්නේ සවෙතුම් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන එක. ඉතින් මේ සවෙතුම් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ levels තියෙනවානේ. තුන එක දෙක කරන අය ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයෙන් උඩම ලෙවල් එකකට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් කරන එක තමයි ගොඩ දෙනෙක්ට හොඳ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන් එහෙම කරන අය තමයි බහුතරයක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න අය වෙනුවෙන් සහ හතරවෙනි ලෙවල් එකේ ඉන්න අය වෙනුවෙන් අපි මේ විදිහට මේ කියවන්න ඡේදයක් එක දවසකට කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයගලන්ට මම මේ විදිහට කරන්න හිතුවා වීඩියෝ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මගෙත් එක්කම ඡේද කියවගෙන මගෙත් එක්ක මේක තේරුම් අරගෙන ඕගලන්ට වචන පාඩම් කරගන්නට හැකියාවක් ඇති වේවි කියලා මම හිතුවා. ඉතින් මේක සමාජ සත්කාරයක් විදිහට තමයි මම කරන්න හිතුවේ අපේ ක්ලාසස් වලට අමතරව. හොඳයි අද මොකක්ද මම තෝරාගත්තේ මම පළවෙනි KIP තුන්වෙනි level එකේ පොත ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තුන්වෙනි level එකේ කරන අය දන්නවා ඇති. ඒ පොතේ තියෙන එකක් තමයි මම මේ විදිහට අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. හ්ම් බලන්න මේක තමයි අද මම කරන්න හිතාගෙන ආවේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. වෙගු කිනේ 진 sorry 한국인의 삼하면 너리 외국인의 한국인의 진목 활동 කියන එක. 한국인 කියලා කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ in කියන එක ඇතුලේ මිනිහෙක් කියන අර්ථය තියෙනවා මිනිස්සෙක් කියන අර්ථය. එතකොට වේගුකින්, හංගුකින්, චුංගුකින්, ශ්‍රී ලංකා in කියලා අපි හඳුනනවා. inwon කියලා කිව්වහම inwon කියලා කියන්නේ පිරිස කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියන එක ඉන්වෝනි මියොම් මියොම් ඉන්නිකා ඔහොම කියලා අහන ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය මිනිසුන් ප්‍රමාණය කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාට යහන්නේ. එතකොට මෙතනදී හංගුගිනයි කොරියානුවන්ගේ චින්මොක් ෆල්තොන් කියලා කියනවා. මොනවද මේ චින්මොක් ෆල්තොන් කියලා කියන්නේ? චින්මොක් ෆල්තොන් කියලා කියන්නේ සමාජීය ක්‍රියාකාරකම්. කොරියානුවන්ගේ සමාජීය ක්‍රියාකාරකම් ගැන තමයි අද අපි කියවන්න හිතාගෙන අද මම කියවන්න හිතාගෙන ආවේ. බලමු මේ වාක්‍ය කොහොමද මේ ඡේදය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම අපි එකපාරක් කියවගෙන ඊට පස්සේ අපි බලමු තේරුම් නේද? 한국인이 사회생활에서 진목을 도모하기 위하여 참석하는 대표적인 모임으로 동창회와 동호회가 있다. 동창회는 같은 학교를 졸업한 사람들이 모여 서로 진목을 도모하고 모교와 연락을 하기 위하여 만들어진 모임이다. 성년회, 제육대회 와 같은 모임은 정기적으로 열기도 하고 단체 여행을 다니기도 한다. 그리고 등산, 악기 연주, 스포츠 등 같은, 같은 취미를 가지고 함께 즐기는 사람들의 모임은 동호회라고 한다. 이러한 동호회는 보통 학교, 지역, 직장, 인터넷 커뮤니티를 중심으로 만들어진다. 요즘은 온라인에서 정보를 공유하는 모임이 먼저 만들어지고 이를 실제 모임으로 연결해 직접 만들, 만나기도 한다. 사람들은 동호회에 가입해서 취미 활동을 하는 것은 물론이고 어, 다양한 정보를 수집하거나 수집하기도 하며 새로운 사람들을 사귀기도 한다 කියලා කියනවා. මේ චින්මුක් 활동 කියලා කිව්වහම ළමයි දැන් කොරියන් කොරියානු ජීවිතේ ලංකාවේ ජීවිතේ අහසට පොළව වගේනේ නේ. බැලුවොත් එහෙම. දැන් ලංකාවේ අපේ ගම්වල අපි ජීවත් වෙද්දී එහා ගෙදර මිනිස්සයා මෙහා ගෙදර මිනිස්සයා අපි හොඳටම අඳුරනවා. එහා ගෙදර කවුද ඉන්නේ? මොකටද ඉන්නේ? මොකද අපි හවස් වරුවේ ගොඩක් වෙලාවට එහා ගෙදරත් එක්ක කතා බහ කරනවා. උදේට කතා බහ කරනවා. පත්තරේ ගන්න එළියට ගිහාම කතා බහ කරනවා. ඔය විදිහට කතා බහ කරනවානේ. ගම්වල විශේෂයෙන්ම ලොකුවටම අපේ එකිනෙකා අතර උදව් කර ගන්නවා. ගෙදර කෑම එකක් හැදුවොත් එහා ගෙදරට ගිහින් දෙනවා. ඔය වගේ තියෙනවා ලයිෆ් එකක්. නමුත් දැන් මෙහි ගොඩක් මිනිස්සු හරීම අයිසොලේට් වෙලානේ. හුදකලා වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. අයිසොලේට් කියන වචනේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරන හුදකලාව ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ හුදකලාව ජීවත් වෙන නිසා ඒ මිනිස්සුන්ට සමාජයේ කටයුතු කරගන්නට තියෙන මාර්ග හරි අඩුයි. ඒවා ගැන තමයි මේ මේ කතා කරන්නේ අපි. මෙතනදී ඕගොල්ලන් මේ චින්ම පල්තොන් කියලා කිව්වේ සමාජයේ කටයුතු අපි කියන්නේ සමාජයේ ක්‍රියාකාරකම් කියලා කිව්වොත් ඒවා කොහොමද මේගොල්ලන් කරන්නේ කියන එක මේකෙදි අපි කියවලා බලනවා. ඒතර අපිට පොඩ්ඩක් විතර අපිට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගම්වල ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට වඩා මේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේක කියවලා බලද්දී. 한국인의 사회, 생활에서 진목을 도모하기 위하여 어, 참석하는 대표적인 모임으로 동창회와 어, 동호회가 있다. 그렇게 코리안 원 සමාජය ජීවිතය ගත කිරීම සඳහා සමාජ ක්‍රියාකාරකම් දැන් අපි චිම්මොක් පල්තොන් කියලා කිව්වහම කිව්වේ ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද චිම්මොක් පල්තොන් කියලා කිව්වේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට තෝමෝහ කිවිහේ කියන වචනේ එනවා. එතකොට තෝමෝහදා කියලා කියන්නේ ළමයි මොකද්ද? ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. සැලසුම් කරනවා කියන අර්ථය වෙන චින්මොගල් තෝමාගේ වේස. ඒ සමාජීය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා විහායෝ චම්සොක්හනන සහභාගී වන චම්සොක් හදා කියලා කියන්නේ සහභාගී වෙනවා. සහභාගී වන තෙප්පෝ චෝගින් තෙප්පෝ චෝගින් මොයිමරෝ තෙප්පෝ චෝගින් ප්‍රධාන මුයිම් එකමුතුව එකතුව ලෙස උරෝ මුයිම් උරෝකම් ලෙස හඳුනන්න පුළුවන් තොංචං හේවා තුංෝ ඒකායිතා කියලා කියනවා. තොංචං හේ කියලා කියන්නේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය. ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ All Boys Association තියෙනවා ලංකාවේ All Girls Association තියෙනවා නේද? ওই විදිහට. එතකොට තුංෝ ඒකායිතා කියලා. තුංෝ ඒ කියලා කියන්නේ ළමයි clubs. ක්ලබ් තියෙන ලංකාවේ. දැන් ක්ලබ් කිව්වහම ඔයගලන්ට මතක් වෙනවා ඇති අර ක්ලබ් එකට ගිහිල්ලා එකට ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න ක්ලබ් එක. නෑ එතනින් එහාට ගියාම ක්ලබ්ස් තියෙනවානේ ලංකාවේ බැඩ්මින්ටන් ක්ලබ්, චෙස් ක්ලබ් ඔය වගේ තියෙනවානේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. 동창회는 같은 학교를 졸업한 사람들이 모여 서로 진목을 도모하고 모교와 연락을 하기 위하여 만들어진 모임이다 කියලා කියනවා. 동창회 කියලා කියන්නේ එකම පාසල සමත් වෙච්ච අය. 같은 학교를 졸업한 කියලා කොහොම එකම පාසල සමත් වෙච්ච 사람들이 මිනිසුන් 모여 එකට එකතු වෙලා 서로 친목을 도모하고 서로 එකිනෙකාට සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයේ යෙදෙන්නට පුළුවන් 모교와 연락을 하기 위해 모교 කියලා කියන්නේ මව් පාසල මව් පාසල එකම පාසල සමග යොල්ලකල් හකි විහේ කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ සමග ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් විදිහට විහායෝ සඳහා මන්තරෝචින් මොයිමිතා සැදුණු මොයිමක් මොයිම් එකක් එහෙම නැත්නම් එකමුතුවක් කියලා කියනවා සොම්යම් හේ චේයුක් හේ චේයුක් තේව් හේ කත්සන් මොයිමන් මෙතන කියනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සොම්යොන් හේ කියන වචනේ ඔයගලන්ගේ කම්පැනි වල සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා ඇති නේද? සොම්යොන් හේ කියලා කියන්නේ වසර අවසාන සාදේ. දැන් අපි 31st night කියලා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ නේද? 31st night කියන එකට සමාන කරලා වසර අවසාන සාදේ. දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන් වසරක් ගත කරලා දැන් මේ අවුරුද්දෙත් ළඟ ළඟ වෙනවා අපිට මේ වසර අවසානේ ගත කරලා අපි මේකේ සමරනවානේ. එකට එකට වැඩ කරපු අයත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකට ඉගෙන ගත්ත අයත් එක්ක ඒක සමරන. ඒතර මේක සොම්නියොන් වේ කියලා කොහොම වසර අවසාන සාදේ. ඊළඟට චේයුක්තේ වේ කියන වචනේ තියෙනවා. චේයුක් චේයුක් කියලා කොහොම ස්පෝර්ට්ස් මීට් කියන අර්ථයේ චේයුක්තේ වේ කත්න් වැනි මොයිම චොංගි චොකුරෝ යොල්කිතෝ හපෝ චොංගි චොකුරෝ කියලා කියන වචනේ මොකක්ද චොංගි චොකුරෝ කියලා කිව්වහම ළමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ දිනපතානේ චොංගි චොක් කියලා කිව්වම චොංගි චොකුරෝ. ඒතර චොංගි චොකුරෝ කියලා කියන්නේ ඒක ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙන දෙයක්. සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ වසරෙත් තියෙනවා, ඊගාව වසරෙත් තියෙනවා. වසරකට දෙපාරක් නම් වසරකට දෙපාරයි. ඔය චොංගි චොකුරෝ යොල්කිතෝ හකෝ. මෙතන යොල්කිතා කියන කෙච්චේතේදා කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන ඕපන් කරනවා කියන වචනේ යොල්කිතෝ හකෝ. තංචේ යොහෙඟල් තනිකිතෝ හන්දා. තංචේ යොහෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන් සංචාරය කිරීම. තංච යොහින් කියන වචනේ කණ්ඩායම් වශයෙන් සංචාරය කිරීම තනී ගීතෝ හන්තා යන එහෙමත් කරනවා කියලා කියනවා. 그리고 등산, 악기 연주, 스포츠 등 같은 취미를 가지고 함께 즐기는 사람들의 모임은 동호회라고 한다. 그리고 에바게임은 등산, 등산 කියන්නේ කඳු නගිනවා 등산 අක්කියොන්චු අක්කියොන්චු කියලා කියන්නේ අපි අක්කි කියලා කියන්නේ මොනවද භාණ්ඩ ගිටාර් වෙන්න පුළුවන් පියානෝ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රම් වෙන්න පුළුවන් ওই වගේ සැක්සෆෝන් වගේ ඒවා සැක්සෆෝන් වගේ ඒ වගේම අක්කියොන්චුර 하는 사람들 같은 악기를 좋아하는 අපි කියමු ගිටාර් කියලා ඊට පස්සේ ගිටාර් ගහන අය නම් ගිටාර් ගහන අය මේගොල්ලන් ඊළඟට ස්පෝර්ට්ස් එකම ස්පෝර්ට්ස් දැන් අපි කියමු බැඩ්මින්ටන් ඊළඟට බේස්බෝල් ඊළඟට ගෝල්ෆ් වගේ ඒවා එකම එකම ස්පෝර්ට්ස් එකට කැමති කට්ටිය එකට එකතු වෙලා 같은 취미를 가지고 함께 즐기는 사람들이 같은 취미 එකම විනෝදාංශය රැගත් එකට විනෝද වෙන අය 모임 අයගේ එකතුව 동호회라고 한다. 동호회 කියලා හඳුන්වනවලු. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා 동창회, 동호회 කියන වචන දෙක. 동창회 කියලා කිව්වේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය. 동호회 කියලා කිව්වේ එකම විනෝදාංශය රැගත් පුද්ගලයන් එකට එකතු වෙලා හදාගත්ත මොයිම් එකට අපි 동호회 කියලා කිව්වා. ඒක ක්ලබ් එකක් කියලා මම ඔයගලන්ට කිව්වා. 이러한 동호회는 보통 학교, 지역, 직장, 인터넷 커뮤니티를 중심으로 만들어진다. මෙවැනි ක්ලබ් වගේ දේවල් මෙවැනි සංවිධාන මේවා හැදෙන්නේ පුතුන් හක්කයෝ සාමාන්‍යයෙන් පාසල පාසල මූලික කොටගෙන එහෙම නැත්නම් චියොක් චියොක් කියලා ප්‍රදේශය මූලික කොටගෙන චික්චං රැකියා ආයතනය මූලික කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කොමියුනිටිරල් චුන්ෂිමරෝ ඉන්ටර්නෙට් කමියුනිටි හරහා මේක චුන්ෂිමරෝ කියලා කියන්නේ කේන්ද්‍ර කොටගෙන බන්දරෝ චින්දා හැදෙනවා කියලා කියනවා 요즘은 온라인에서 정보를 공유하는 하는 모임이 먼저 만들어지고 요즘은 메디네벨레남 온라인에서 정보를 공유하는 모임이 온라인 කියන්නේ දැන් ගොඩක්ම අපි මේ දවස්වල ඔන්ලයින් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔය Facebook වෙන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා අපි කියනවා සෝෂල් මීඩියා කියලා කියනවා නේද? එතකොට සෝෂල් මීඩියා හරහා එකතු වෙලා හදන 모임을 먼저 만들어지고 මුලින්ම හැදිලා ඊර 실제 모임으로 මෙය අලුත් එකතුවක් විදිහට සිල්චේ 모임으로 연결해 연결 කරලා කනෙක්ට් කරලා 직접 만나기도 한다. 직접 directly නේද? මුහුණට මුහුණලා 만나기도 한다. මුණ ගැහෙනවා කියලා කියනවා. 사람들은 동호회에 가입해서 මිනිසුන් මේ විදිහට තුන්වෙනි එකක එහෙම නැත්නම් ක්ලබ් එකම විනෝදාංශයට කැමති අය එකතු වෙලා තියෙන ඒ කමියුනිටි එකට ඒ ක්ලබ් එකට කයිප් හේසෝ කයිප් හදා කියන වචනේ සින්චොන් හදා කයිප් හදා අපි ගොඩක් කරලා අයදුම් කරනවා කියන අර්ථේ අයිප් කරලා අයදුම් කරලා ලියාපදිංචි වෙලා ත්‍රිමි හල්තොංගල් හනන් කොස විනෝදාංශ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන එක මුල්ලොනිකෝ අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක් මුල්ලොනිකෝ තයන් මුල්ලො කදාමේ තයන්හන් 정보를 수집하거나 정보 수집 කියලා කියනවා. ඕගොල්ලෝ උක්තිය 수집 කියන අර්ථය අහලා ඇත්තේ. 수집하다 කියලා කියන්නේ එකතු කරනවා, එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා කියන අර්ථය. එතකොට 정보 수집하다 කියලා කිව්වහම 정보 කියලා කියන්නේ තොරතුරු. තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට මේ මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට මේ මෙතනදී එකම ක්‍රියාකාරකම එකම විනෝදාංශය කරන අය එකට එකතු වෙන එකත් ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක් ඊට අමතරව චොම්බෝරල සුචිපගිතෝ හන්දා කියලා කියන චොම්බෝ සුචිපදා කියලා කියන්නේ මොනවද තොරතුරු එකතු එකට එකතු කරනවලු සෙරෝන් සරම්දර සගිකිතෝ හන්තා අලුත් මිනිසුන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. දැන් කොහොමද දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ කොරියාවේදී අර මිනිස් සම්බන්ධතා කියන එක ඉන්ගන් හංගේ කියලා කියනවා. ඉන්ගන් හංගේ කියලා කියන්නේ මානව සම්බන්ධතාව වැදගත්තාවත් වැදගත් වචනයක්. ඉන්ගන් හංගේ කියන එක මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ එකක් තමයි ඉන්ගන් හංගේ කියන වචනය ඉන්ගන් කොංගි කියලා කියන්නේ මානව සම්බන්ධතා කියන වචනේ. ඒතකොට දැන් මේ මානව සම්බන්ධතා ගොඩනගන්න තමයි මේගොල්ලන් මේ තොන් සංහේ තොන්හෝයේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ කොරියාව තුලදී. දැන් මං කියවනේ ලංකාවේදී මානව සම්බන්ධතා හරි ලේසියි කියලා නේද? අපේ මිනිස්සු එහා ගෙදර මිනිස්සේ මෙහා ගෙදර මිනිස්සේ හවසට එකට සෙට් වෙනවානේ. බෝතලයක් අරගෙන හවසට එකට සෙට් වෙන ලාවල් තියෙනවා. පස්සේ ගහ ගන්නවා. ඒක වෙනම කතාවක්. සෙට් වෙනවනේ. නමුත් නමුත් කොරියාවේදී එහා ගෙදර මිනිස්සය මෙහා ගෙදර මිනිස්සය සෙට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවේ 0.000 ගානකටත් අඩුයි. ඒ තරම් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනදි මේ තොන්හෝයේ තොන්චංහේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ අපි කිව්වේ සවේ සංහර චින්මෝ සවේ සංහරේක ඒසෝ සින්මෝගල් තෝමහාගේ විහේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒතර සමාජයේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන්නට සෙරවුන් සරාම්තර සවිගේ විහේ අලුත් මිනිස්සුන්ව මුණ ගැහෙන්නට ඒ වගේම චොම්බොර සුචිභාගී විහි තොරතුරු එක්රැස් කරන්නට කත්සන් ශ්‍රීමී හල්තුංගල සිල්ගී කිවිහි ඔය වගේ වැඩ කටයුතු වලට මේගොල්ලන් මේ තුන්හෝ ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා 동창회 කියන්නේ ඒ වගේම දෙයක්. එකම 같은 학교를 졸업한 사람들이 모여서 동창회를 어, 동창회 모임을 만든다. 그 모임을 통해서 소년회, 체육대회 같은 거, 그 다음에 단체 여행 같은 걸 한다. ඒ ඒක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ওই වගේ දේවල් අපි මේකෙදි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්න ඕනි කොරියාව තුළ මිනිස් සබඳතා කියන එක ගොඩනගා ගන්නට ඒගොල්ලන් මොන වගේ ක්‍රමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. මොන වගේ ක්‍රමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? ඒ වචන ටික අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් කියවලා දැනගන්න ඕනේ. 이 여기 지금 우리 스리랑카에서는 어떻게 하고 있는지, 그 다음에 한국에서는 어떻게 하고 있는지 그 차이점을 알아야 됩니다. 그 다음에 그 차이를 이해하고 그 차이를 설명할 수 있어야 됩니다. විශේෂයෙන්ම කුසුල් ෂියෝම් එකේදී ඔයගලන්ට එන කුසුල් ෂියෝම් එකේදී ඔයගලා මේ දෙකේ වෙනස දැනගන්න ඕනි මේ දෙකේ වෙනස අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වචනමනේ ශ්‍රී ලංකා ඒසදෝ තුන්ෝ ඒකයිත්තා ශ්‍රී ලංකා ඒසදෝ තුන්සං හේකයිත්තා පොතොම් ශ්‍රී ලංකා ඒස는 동상회를 동창회는 이런 이런 식으로 뭐 만들어진다. 그 다음에 이런 식으로 한다. 그렇게 설명해야 됩니다. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක අපි කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ කියන එක. හොඳයි මම හිතනවා අද රෙකෝඩින් එකේ මම අද වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මේ මේ තොන්වෝ හේ තොන්සං හේ කියන්නේ මොකක්ද? හංගු කිනේ චින්මොක් පල්තුම් කියන එක ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සම්තංගිට සූදානම් වෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් විතරක්ම නෙමෙයි. සම්තංගේ කරන අය විතරක්ම නෙමෙයි. KIIP level test එක කරන අයටත් මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද කුසුල්ෂියොම් එකට මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. කොරියාවේ සමාජය කොහොමද තියෙන්නේ? කොරියානු සමාජය තුළ මානව සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න මේගොල්ලන් මොන වගේ ක්‍රමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. හොඳයි ළමයි අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් ඉදිරියේදී මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන්නට හිතාගෙන ඉන්නවා මට වෙලාව තියෙන වෙලාවල් වලදී. හොඳයි. නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.